Полиция. Они меня нашли. Остаток своих дней я буду гнить в тюрьме и так и не узнаю, что произошло на самом деле. Нет, я не могу этого допустить. Such a beautiful face, such a beautiful waste I say Just when you think I've lost, you found your way That little angel on my shoulder says Not to do those things you did That little angel on my shoulder screams I think I lost my way. Take your thoughts and run away from the much of a it all. follow me and hold your breath. Again, did I say when? Did I say when? There's no way out for you. Well, you can follow me, just follow me down. So just follow me, just follow me Отдай мне ребенка, я подарю тебе быструю смерть. Отдай мне ребенка, у меня нет времени с тобой играть. Я оставлю тебя здесь. Никуда не ходи, хорошо? Я скоро за тобой вернусь. Надеюсь.